assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar yana bir bor men sizlar bilan xurshid vlog aziz do'stlar to'rtinchi mini rozgirishimizning finali bugun kech kim agar bel xarid qilmoqchi hali ham uspet qiling o'yinga qatnashishingiz mumkin 45 dona biletimiz qolgan ekrandagi nomerlarga Sberbank WhatsApp priyazni qilingan bemalol 500 rubl tashlab o'yinga qatnashib ko'ring teshqurun finali gazini bosing shoshiling o'yinga qatnashing prizlarimiz 60 donadan iborat общий biletimiz 399 dona главный prizimiz 1000 dollar undan tashqari 200 dollar 100 dollar 5000 3000 2000 1000 rubl 60 dona pul kalitlari bor shoshiling qo'llab quvvatlang faqat padashkada bo'ling teshqurun o'yinga qatnashib bir omadingizni sinab ko'ring assalomu alaykum do'stlar assalomu alaykum barodara imrӯz chorin bozimona final shak gaza zerkunen chilipak jo'naydiga bilet mondaga 500 dollar narxi bilet mon общий количество bilet 399 dona gaza zerkun faqat padashkada bo'lsang главный приз 1000 доллар главный приз 1000 доллар. баъд 60 донаи дигар ба э, конвертҳои пули мондагем фақат гашт аз як кунем бу ӯро роӣ карда бозиба э, иштирок кунед.